हाय गाइस आज मैं आपके लिए माइनक्राफ्ट का फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूँ तो जिन को भी लग रहा होगा कि मैं कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ बस मैंने फ़र्क इतना है कि मैंने कीबोर्ड और माउस लगा लिया है जिनको जिन्होंने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाके देख लें और आज के वीडियो को इन्जॉय करें तो आज हम लोग घर बनाने वाले हम लोगों का प्यारा सा छोटा मोटा छोटा मोटा तो नहीं मीडियम साइज़ घर बनाने वाले तो चलिए शुरू करते हैं तो घर बनाने के लिए मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए मैं कलेक्ट कर दिखाता हूँ मैंने इतना सारा कॉबलस्टोन ब्रिक्स बनाया है रुको इसको इन्वेंट्री में कैसे लगते ऐसे तो रख रखा नहीं जा सकता रुको मैं कुछ इसमें इसको इन्वेंट्री में कैसे रखते छोड़ो जो भी है ऐसे ही रखना पड़ेगा अपने को मेरे को वैसे में अभी तक आता नहीं है कैसे खेलते हैं इसको मैं इससे पहले कभी भी माउस और कीबोर्ड से नहीं खेला हूँ इसलिए मेरे को आता नहीं है तो मैं पहले बहुत सारे कॉबल स्टोन कुछ मौसी कॉबल स्टोन कुछ स्लैब्स और कुछ स्टेयर केस भी ले लेता हूँ जो जो सामान चाहिए वो सब ले लेता हूँ मैं के लिए तो मैंने ये चेस्ट से तो ले लिया तो अभी मैं सारा का सारा कॉबल स्टोन ले लेता हूँ कॉबल स्टोन वॉल भी चाहिए अपने को तो शिप दबाने से होता है क्या और तो कुछ चाहिए नहीं ये भी ले रख लो रख लिया ये भी रख लेता हूँ मैं गया और काम और तो कुछ है नहीं इधर तो ये सब बाद में लेके जाएंगे उधर चेक करता हूँ पहले मैंने इधर दो डायमंड्स ढूंढे थे दो पिकैक्स बनाई थी मैंने और इधर और एक और थोड़ा सामान है मैं रख लेता हूँ तो हो गया काम एंड साइड भी रख लो ग्रेवल नहीं चाहिए ये एंड पॉलिश एंड साइड है तो चलो फास्ट फास्ट चलते हम लोग फास्ट जल्दी जल्दी चल चलो फास्ट तो मैंने मैं डिसाइड किया कि हम लोग अपना घर उस एरिया में बनाएंगे और हाँ जब तक मैं ऑफलाइन था तो मैंने दिखा देता ऑफलाइन प्रोग्रेस में क्या क्या किया है मैंने मैंने एक एक्टर्स फार्म बनाया है जिसमें एक एक्टर्स पड़ा होगा कि नहीं देखता हूँ मैं कुछ पड़ा नहीं है खाली हो गया है पर चल देखते हैं इधर वैसे मैं मैं इधर बहुत दस मिनट हाँ, एक एक दो घंटे से एफ के खड़ा था वो तो एक्टर्स तो है एक स्टेक के आसपास होगा शायद क्या पता देखना पड़ेगा बाद में देखेगा अभी तो कैक्टस का कुछ काम नहीं है तो पहले तो भूख लगी है बहुत सारा खाना नहीं लाया है मैंने पहले खाना लाता हूँ मैं तो मैंने इधर बहुत सारे काओ को ब्रीड किया था फिर जितना भी हेवेल मिला था मेरे को अरे कैसे मैं खेलता हूँ बहुत नूब्स की तरह जल्दी चली चल यार जल्दी चलो अरे अरे मैं अभी गड्ढे में गिरने वाला था ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हैंग हो रहा है पर कोई नहीं मैं अपने काउस दिखा देता आप लोगों को इधर गई काउस काउस हो देखो उधर है दूर खड़ी देख रही है मेरे को मर से अच्छा, मेरे को भूख लगे दो तीन पाव मार देता हूँ कुछ नहीं होने वाला इन लोगों को अरे मेरे को भूख लगी है खाना दो लेवन आया है कोई नहीं हम लोग इससे काम चला लेते हैं Thank you. देखो मैं कैसे कच्चा मटन खा रहा हूँ आप लोग बिल्कुल मत खाना तो चलो फास्ट फास्ट खाने का तो जुगाड़ हो गया है हम लोग फास्ट फास्ट चलते हैं इधर खा ही नहीं जा सकता हम लोग स्प्रिंट करते करते जंप नहीं कर सकते क्या चलो जल्दी जल्दी गया अरे मैं ये किधर घुस गया ओके बच गया चल तो घर बनाना स्टार्ट करते सबसे पहले मैं ज़रा सा ज़मीन पे आ जाता हूँ पहले ओके ये क्या हो गया मेरे साथ गाइस मैंने ये लैंड का बॉर्डर बना दिया है अपने घर का बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं ये देखो मैंने टेन बाई टेन का एरिया बनाया है लग रहा तो नहीं है आई थिंक एक एक ब्लॉक लंबा हो गया पर कोई नहीं चलेगा इसमें हम लोग हम लोग इतने में घर बनाएंगे अपना तो आप लोग टाइम लैप्स इन्जॉय करिए मैं इस वीडियो को टाइम लैप्स कर देता हूँ आपको देख सकते तो ये ब्रिज भी बनाया था मैंने ऑफलाइन तो उनको मैं बाहर जाके दिखा हूँ थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है अभी मैं बहुत टाइम से इसको बना रहा हूँ कम से कम इसको बनाते बनाते मेरे को दो घंटे लग गए तो चलो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी इसको इग्नोर करो मैं इसका सेकेंड फ्लोर अभी नहीं बनाऊँगा तो तो इस घर को इतना तक ही रखता हूँ एक काम करता हूँ नीचे के सामान को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ओके तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है यार वैसे मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है पर कोई नहीं तो गाइस उसका सेकेंड फ्लोर मैं बाद में बना दूँगा तब तक के लिए तो ऐसे ही रहेगा तो चलो किधर गया इसको मैं जब तक शिफ्ट कर रहा हूँ सामान तब तक तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो तो मैं कैसे लेके जाऊँ इतना सारा सामान एक काम करता हूँ पहले ऊपर वाला चेस्ट तोड़ देता हूँ नीचे कर लेता रात तो नहीं हो रही है ना नहीं सुबह ही हो रही है इसलिए पूरा का पूरा चेस्ट तोड़ देता हूँ कलेक्ट हो जाओ कितना कलेक्ट हो देखते हैं बाद में फिर ऊपर ऊपर जाके उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ सामान पूरा तो इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग एक्सपी फार्म बनाएंगे तो कमेंट करना और ये सॉम्बी क्या कर रहा है सॉम्बी नहीं हो जाऊँगे उसमें तो इसके ऊपर मैं लैंटेंस लगा दूँगा इसका डेकोरेशन मैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में दिखाऊँगा तो तब तक मैं सारे के सारे सामान को शिफ्ट करता हूँ जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी शिफ्ट हो जा तो मैं क्या बत, मैं कुछ बताने वाला था कि मैं क्या बताने वाला था और आपको इसके पहला वाला वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना सब अरे शिफ्ट तो इसका मैं कुछ ट्रिक मिला था तो ये शिफ्ट करके एक चेस्ट एक्स ले लेना चाहिए था मुझे तो पहले जाके एक्स ले लेता हूँ एक्स किधर गया मेरा तो चलो पाँच पाँच जाते हैं हम लोग ये रास्ते को थोड़ा सा और भी अच्छा बनाएंगे लोग ऑफलाइन और प्रोग्रेसमेंट करेंगे फिर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैंने क्या क्या प्रोग्रेसमेंट किया है और मैं और थोड़ा सा डायमंड माइनिंग को भी करूँगा ऑफलाइन हम लोगों को पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर चाहिए और लोगों को बहुत सारे एक्सपी भी चाहिए हम लोगों को इंचमेंट्स भी तो करने हैं अरे चल भैया तक तो गया हाँ ये रास्ता को भी क्लिक करना है माइंड के रास्ता ओ भाई कितने सारे स्केलेटन स्पॉन हो गए मरो मरो अब मरो यार लो मेरे को लास्ट दो हाथ पे रख दिया था ऑलमोस्ट मार दिया था मेरे डायमंड्स को सेफ्टी लेके जाना पड़ेगा अभी दो हाथ से बचे अभी नहीं अभी मर गया तो मेरे सारे के सारे डायमंड्स चले जाएंगे जल्दी जल्दी भाग ऊपर जल्दी चल कोई जा रहा है क्या किधर फंस जाता हूँ मैं टाइम टाइम जगह रहता नहीं है किधर भी फंस जाता हूँ मैं चलिए चलिए चलिए डायमंड्स को सबसे पहले रखना है डायमंड्स को रखो सब सामान रखो कीमती सामान जितना भी है इसको रखो एक्स को क्या यार शिफ्ट नहीं हो रहा है ओके चेस्ट खाली हो गया एक चेस्ट पर भर दिया हम लोगों ने इसको भी शिफ्ट करते हैं तो गाइस जल्दी जल्दी शिफ्ट हो आपको टाइम लैप्स कैसे लगा बताना कमेंट्स करके और हाँ आपको ने डिस्कॉर्ड सर्वर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है मेरा तो वो भी ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी अगर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं करना है तो आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे से देख सकते हो अरे मैं किधर फंस रहा हूँ इस मार दिलाने का जल्दी जल्दी उसमें मैं दूसरे वाले रास्ते से भी जा सकता था पर वो बहुत दूर वाला रास्ता है एक काम करता हूँ मैं अपना वीडियो इधर ही रोक देता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट आने आएगा जल्दी तब तक आप इस वीडियो के लाइक एम को पूरा कर दो इस वीडियो का लाइक एम है नाइन लाइक्स के लिए इस वीडियो का लाइक एम भी पूरा कर दो आप लोग तब तक मैं सब सामान शिफ्ट कर लेता हूँ हाँ आउट्रो तो दे दूँ तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही तब तक ले टाटा बाय बाय